Thank you. Bist du neu hier? Ja. Sag mal, wo habt ihr alle diese Mantel? Ja, du hast keine? Nein. Dafür musst du dich beweisen. Warum schauen uns alle zu? Angriff Ducklow. GG. Du darfst anfangen.